गाइस इसको बनाने में जितना टाइम लगा है ना आपका एक लाइक करने में उतना टाइम नहीं लगेगा प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा आपके एक लाइक करने में उतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा जितना टाइम और मेहनत इसको बनाने में गाइस